wamerudi tena jimboni, wamerudi tena jimboni, wale wale waliokuja mwanzoni na ahadi teletele wakapapasa za tumboni, tukiamini ni viongozi wenye maana, kumbe ni chui waliobadili ngozi, tuliodhania labda ni kondoo na kuwakabidhi walinde zizi. Amkeni ndugu zangu, amkeni ndugu zangu, amkeni, kumekucha. Tungani kwa pamoja, maana huu sio tena ule muda wa kungoja. Wambieni wazi, tumechoka na zile hoja za meza mkinipa tena, mdo ulikuwa mfupi, ndio maana mengi sijafanya, na uomba nipeni tena kwa mara nyingine tena, kina baba vijana na kina mama. La hasha, msidanganywe na ule msemo wa mfanya kosa si kosa, ila kurudia kosa ndio kosa, mkarudia kosa la kumchagua tena yule kiongozi mwenye makosa maana hakuna tena faraja baada ya dhiki ni dhiki. Hata wale tulioamini watatenda tukawapa kiti. Sasa umefanya kipi? Wakatuona sisi watoto wadogo kutudanganya na pipi ili wao wagawe viti. Sisi sote tu wa Kenya, sambona tuwe na akili za kibongo lala, chapati kutukalia wanaotawala. Labda niwaulize swali, hivi ni kweli kuchaguliwa kiongozi sio lazima uwe na sera wala busara? ama hivi ni kweli ukitaka kuwa kiongozi lazima uwe na hela na kama sina hela sina sera wala busara vipi naweza kuchaguliwa kwa misingi ya dini ama kikabila najua mnajua nayoyasema ila wengi mnaogopa kuyasema japo Kenya ni nchi huru niongozwa na rais Uhuru ila si rahisi kupata urais kwa njia huru maana ni ngumu kupata urais kama huna uhuru hata kama una uhuru wa kupata urais kunelewa sio rahisi maana mimi mwenyewe sio rais. Muulizeni Ruto atawajuza namaanisha nini. Hata Ameja alisema tabia za Wakenya but akasahau Mkenya ni yule mpenda amani, Mkenya ni yule anayejali maisha yake na ya jirani, Mkenya pia ni yule anayependa nchi yake na yuko tayari kuipigania amani. Na kushangaa wewe kijana mwenye akili timamu, unakubali vipi kushawishiwa ili kuleta vurugu? Utakubali vipi kupewa hela ili upigane na wako ndugu? na kusahaufika kwamba unatumika kwa maslahi ya mtu binafsi, na hata ukipata uongozi unasaulika. Sambono upotezi za wenzako nafsi. Siasa ni mchezo mbaya, ndugu na ndugu kugombana, itikisa tofauti wa vyama ndio habari ya mjini, kujenga uhasama usio na maana. Hata Roma alishasema tuweke mbali bunduki, tubishane kwa hoja, hoja za kuleta nchi pamoja, na wala sio hoja za kututenganisha. Siasa za chuki sio siasa nzuri, siasa za mkuki na bunduki zilosheheni kiburi, kuvuruga uchumi na maendeleo ya nchi ni sawa na kufuta zero kuandika sufuri. Asanteni kwa kunisikiliza. Naitwa Garage the MC.